El patriarcado es un juez que nos busca por nacer. Es la violación. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. El violador eras tú. Uno. violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es este femicidio. vida para el asesino. Es la desaparición. culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía ni dónde estaba. El violador eres tú. El violador eres tú. El presidente. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador eres tú. El violador. El violador eres tú.